снова капли по стеклу И я так и тону, но я не знаю почему Но я когда-то слышал смех Между нотик был успех И я услышал тихий звук